eighty five percent startup fail हो जाते हैं eighty five percent that's a number and has the reason why the reason is that is as difference in starting a business and in running a business एक बिजनेस स्टार्ट करने में और एक बिजनेस को रन करने में ज़मीन आसमान का फर्क है स्टार्ट करने के लिए आपने नाम चूज़ करना है कैटेगरी चूज़ करनी है इंडस्ट्री चूज़ करनी है अपना प्रोडक्ट चूज़ करना है और आपने उसका रजिस्टर करा के वेबसाइट ऑनलाइन सोशल प्रेजेंस बना के अगर आपने अपना जो वेयर हाउस है वो बना देना है या रिटेल शॉप बना देनी है या वो जो भी आपकी चीज़ है लेकिन इसको आगे प्रॉफिटेबली रन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और दो मेन चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांडिंग क्या आपके बिज़नेस की ब्रांडिंग क्या है जो भी कस्टमर आपके बिज़नेस के साथ आके इंटरेक्ट करता है उसका एक्सपीरियंस किस तरीके का होता है और सेकेंड uh, चीज़ विजन और बिज़नेस को कांस्टेंट रीथिंक करना कि आप नए हालात के साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मैंने बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है बहुत सारे एग्जांपल हैं ए, ये कैसेट्स की बहुत मशहूर एग्जांपल है कि कैसे कैसेट्स आउट ऑफ फैशन हो गए अब तो सीडीज़ भी आउट ऑफ फैशन हो गए और अब सब कुछ डिजिटल हो गया तो अब वो कंपनीज जो पहले कैसेट्स बनाती थी उनकी सेल नहीं होगी अनलेस दे इवॉल्व